Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно, я понял, что это в феврале, и проказал министру обороны, начальнику генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине, потому что война сегодня там, не дай Бог, это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцев возьмет верх. Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя. Я поднимаю этот бокал за вас и ваши тылы, за ваших жен, за ваших сыновей и дочерей. Очень хочу, чтобы у них были такие мужественные отцы, как вы. За вас.